Volim kako vodopad, da. Gdje drža ovaj motor, malo snimaj. Vodopad, čest. Nemojte ti spri uvusti. Jebo ti fitness, nemoj mi tako i tim vodite. Ne, ne, drži mi on njega. Ovako ravno onaj slav, tako tamo. Ti ti, ti sam snimaj. Ha? Ide. Tamo. Tamo snima ljepotniče. Gotovo mi je čovjek, vidjeli, što žubori to, gle. Ha? voda u gran. E onda okolo smo mi došli njega, prenesemo ga okolo i gore. Vidiš gore ima čovjek ono iznajmljuje onaj privatno. Ono. Gon tamo onaj ovako. Onaj busjek. Ona pa će nas okrčati. Sam ti njegov ren tamo, vić. Ozme te ja kažem, hajde tamo. Neće, evo. Hajde ovdje, hajde ovdje ovaj čošak. Gledaj što je fino, gledaj vode. Hajde vam, nemoj nas u to stijene jebote. Vode u stijene. Gle vode, čač, gle ovom iz ne. Ko oazi mira? Gle miris mora, gle miris mora i sedre. Pa, ovdje. Ovdje na renu slab, pa će izaći gora, ti mene snima. Nećeš izići nikuda. Snima se, snima se. Snima sve. E. I onda su u neposrednoj blizini slapova, une, uživo prenosimo. Pod mlina? Pod mlina. Put veslaj, put veslaj. Put malo veslanje pa kosi E tako, malo pusti pa kosi. To je to? To, to, to snim, to, ovo, ovo, ambijent ovaj, to. Evo, ono, evo ono. e nas ono u slapu, vidiš da ne nosi. Hajde tamo, gledam tamo u onu stranu, hajde tamo. Ono, krenut Kren, kren, hajde, hajde, ide, ide. Gledaj kamen, a gledaj koliko je šupljo, vidiš volumen vode. Koliki je volumen vode. Gon, gon tamo unaj, skoj. Ovako, neće, to prebere, za taj moment, kada vidiš, izgubi, ne, malo dobro, snimaj mene, snimaj vas, snimaj to, tako dobro se vidi to. Vidio se? E, o, ovako. Voda. To, voda, to, malo friz. Gledaj, ne, nogica, nogica, gledaj. Nogica, nogica. Ha, ha, <laughs> Neće, neće, evo, ovo obrisao sam, obrisao sam. Pa nećemo ići tamo. Hajde na renu, ovo je slab, na renu ovo je slab. Nećemo tamo ići. Ićemo malo kasnije, sad će nas... Ne možemo li... Samo ovdje na renu, može. I on će nas samo baciti tamo. Ježi, je, dosta. Na renu, na renu. Gdje sad još vidi kad okrene. Drži se. Evo, pustio. Pusti, da slavaj. Evo nas u slapu, evo. Evo, vidio je žubori, rokica. Ajde. Opa. E sad gledaj kada okrenem. A nisu ušao dovoljno, trebao sam stavno. Jasno. Де гай там, гай там вона чаш.